අයිබෝවන් කාලීන පුවත් වාර්තාකරණය අංක එක සියතු උදැසන පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස් ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධෙන් ජනධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ සියලු වාර්තා කතෝලික රඳකුරු සමුළුවට. අන්තර්ගතය සම්පූර්ණයෙන් ඇති සඟවන්න නැතිව ඇති කියලා කතෝලික සභාවේ විශ්වාසය පළවෙයි. පාස්කු විමර්ශන වාර්තාව කතෝලික සභාවට කලින් ලබාදිය යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවටයි. බෝම්බ ගහපුන් හොඳට කාලනාල ඇඳලා ඉන්නවා. මට තමා වැඩේ දෙන්න හදන්නේ. හිටපු ජනපති මෛත්‍රී කියයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම් සභාවේ සියලු වාර්තා කතෝලික රදගුරු සමුළුවට ලබා දුන් බව වාර්තා වනවා. මෙම වාර්තාව බාර දී ඇත්තේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් පරිදි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් විසිනුයි. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ සියලු වාර්තා මෙවනතෙක් හෙළි කර තිබුණේ නැහැ. ඉන් කොටසක් පමණයි පාර්ලිමේන්තුවටද ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. දෙදහස් විසි එක වසරේදී එහි සියලුම කොටස් රටට හෙළිකරන ලෙසට අවස්ථා ගණනාවකදී කොළඹ අගරදගුරු කාදිනල් මැල්කම් රංජි තිමිපාණන් ඇතුළු පාර්ශව රැසක් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොහබැලීම සඳහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ සම්පූර්ණ වාර්තාව කතෝලික රදගුරු සමුළුවට බහර දී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් එම වාර්තාවේ පිටපතක් කතෝලික රදගුරු සමුළුවේ සභාපති හැරල්ඩ් ඇන්තනි පෙරේරා පියතුමන් වෙත බහර දී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. ඒ කුරුණෑගල කතෝලික රදගුරු නිවසේදී මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික කතෝලික ජන සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ ජුඩ් ක්‍රිසාන්ත පියතුමා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඉතිරි විලුම්වල අන්තර්ගතය අඩංගු CD තැටි හයක් උන්වහන්සේ වෙත ටිරාන් අලස් මහත්මා බහර දුන් බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. කතෝලික পদවි 12කින් රදගුරුතුමන්ලා 15ක් නියෝජනය කරනවා. ඉතිරි විලුම්වල අන්තර්ගතයේ කිසිම දෙයක් සංගබන්නේ නැතිව ඒවා ඉවත් කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ වාර්තාවල් අඩංගු CD තැටි තමයි අපට ලබා දෙන්නට ඇත්තේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ ප්‍රහාරය පිටිපස සැඟවුණු හස්තයක යම්කිසි හෝඩුවාවක් ඒ තුල තිබෙනවද කියලා අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ එතුමා පස්සෙම මේ පන්නවා කියලා. කතෝලික සභාවට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයව මරාගෙන කණ්ඩ. එතුමා එක්ක අපගේ පෞද්ගලික තරහාවක් කොහෙත්ම නැහැ. අපිට පැහැදිලිවම නිගමනයකට එන්නට පුළුවන් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට එතුමා වග කියන්නට ඕනයි කියන දේ. එතුමා වගකීමෙන් ක්‍රියා කළා නම් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය මේ ආකාරයෙන් සිදු වෙන්නේ නැහැයි කියලා අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. වොයිස් කට් දෙදී ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. සාධාරණේ ඉෂ්ට කරගන්නට නම් එතුමාට තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි උසාවියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ නිවැරදි භාවය ඔප්පු කරන්නට එතුමාම නඩුවක් දාලා එහෙම නැත්නම් මේ සිදුවෙන නඩු කටයුතු වලට සහාය දීලා ඒ තුලින් තමාට සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරගන්නට එතුමා කටයුතු කරන්නට ඕන. අපිට පුංචි කොලේලියක් ලබා දුන්නා. අපි ඉල්ලපු ඒ ඉතිරි වෙලුම් අපිට ලැබුණු බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇත්තටම හැම වෙලේම ඍණාත්මකව සිතන જાතියක් නෙමෙයි කතෝලික සභාව කියලා කියන්නේ. ඒ පියවරට අපි ස්තුතිවන්ත වන අතර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රජයෙන් කඩිනමින් මීට සහාය ලැබෙයි කියන මීට අමතරව පාර්ශව කිහිපයක් අද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. පළවෙනි වෙළුමේ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තිබුණා, කරුණු තිබුණා, මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් තිබුණයි කියලා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පළවෙනි වෙළුමේ තිබුණා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පිළිබඳ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙන බවට. සහරාන්ගේ පිටියේ පෝෂණය කිරීම ඒ සංවිධාන පිටිපස්සේ මේ ලංකාවේ දේශපාලන අධිකාරියේ පිහිට ඇතුව රැකවරණ ඇතුව හැදිච්ච සංවිධාන තමයි ඒ අයගේ ඒ අයව බලයට ගේන්න නාඩගම නැටුවේ කියන එක ඉතා පැහැදිලි. පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තියට කරන්න නම් පොලිසිය ස්වාධීන වෙන්න ඕන මං කිව්ව එකයි පොලිස්පතිට අයින් වෙලා මාසායකට උතුව දෙනවා මට මං ඕක කරලා පෙන්නන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිරිසෙන්ට කියනවා ඡන්දයකදී ඉල්ලන්න එපා මොන මගුල කියලාවත් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න අපි අධිකරණයට ගිහිල්ලා කියනවා උඹ මේ ඡන්දයක් ඉල්ලන්න සුදුසු වගකීමක් ගන්න සුදුසු එකෙක් නෙමෙයි පොලිස්පතිවරයා පහුගිය ටිකේ ගිහිල්ලා අවුරුදු කතා කරන්න අර මහින්ද රාජපක්ෂගේ කකුල් දෙක ළඟ ලෙව කාගෙන වැටුණා මේ තමයි පාස්කු කොමිසන් සභා වාර්තා තුනේම කියනවා මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ දේශපාලනීකරණය වෙලා තියෙනවා. මේ වාර්තාවල කියලා තියෙන දේවල් බල්ලා පොලිසිය, හමුදාව, බුද්ධි අංශ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියල්ල නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා. මතක තියාගන්න පොලිස්පතිවරයයි, මතක තියාගන්න නීතිපතිවරයයි, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මොකද වුනේ කියලා මහා වීරයෙක් වගේ හිටපු එකේ පීචන් වෙලා අද වැටලා ඉන්නේ එතන. ඒ උනේ මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සිද්ධ වෙච්ච උනාට පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ගේ සාපේ වැදිලා. බුද්ධ ධර්මයේ තියෙනවනේ ditta ධම්ම වේදිනේ කර්මය කියලා එකක්. අන්න ඒ වගේ ඒ සාපේ කොහෙන් කොහොම පළදෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. පාස්කු විමර්ශන වාර්තාව කතෝලික සභාවට පෙර ලබා දිය යුතු ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම තමාට චෝදනා එල්ලවීම පිළිබඳවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතක් රටකට අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ ත්‍රස්තවාදය සඳහා පමණයි ඉම් බාහිර වෙනත් කරුණු සඳහා නොවේ. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අවසන් නිගමනයන් කිසිම පරීක්ෂණයක තවම නැහැ. කාදිනල් උන්වහන්සේට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා මේක ඉක්මනට ඉවරක් කරලා මාව හිරේ දාන්න හරි එල්ලුම්ගස් හැවන්න හරි මේක මේ නූල් බෝලයක් වගේ පැටලිච්ච එකක් මේක. මේක කතෝලික සභාවට පමණක් නෙමෙයි. මේ තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ජනාධිපතිතුමා මේ කතෝලික සභාවට පමණක් මේක ලබා දීම පමණක් සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. කතෝලික සභාවට දෙන්න ඉස්සෙල්ල පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා ජාතිපක්ෂය ඔබතුමාලාට විතරක් ඔව් ඉතින් මාව විතරනේ මරාගෙන කණ්ඩා හදන්නේ මේ මගේ මස් මාළු ඇට මේ ඇට මිදුළු ටික විතරයි කණ්ඩා හදන්නේ මේ මේ බෝම්බ ගහපුන් අරේ ඉන්නවා සාරාංගේ ගෝලයෝ ඉන්නවා මම අල්ලපු 160 ගාණක් ඉන්නවා සාරාංගේ නෝන කියලා කවුද බන්දා එක්කෙනෙක් නිදාස් කෙරුවා එයා දැන් කියනවා එයා නෙවෙයි කියලා මම සති තුනකින් සාරාංගේ මුළු ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයම විනාශ කෙරුවා පෙර කරුමයක් මගේ පස්සේ ලෝනවා බෝම්බ ගහපු උන්ට විරුද්ධව නඩු පවරපල්ලකෝ හිරගේ ඇතුලේ ඉන්නවා උන් බෝම්බ ගැහුවේ ත්‍රස්තයෝ ත්‍රස්තයෝ හොඳට කාලා බීලා උන් ඉන්නවා හිරගෙදර නාලා සබන් ගාලා හොඳට මේ කොණ්ඩේ කපාගෙන මේ මේ අපිට තමා මේක දෙන්න හදන්න වැඩේ මේ මේක වෙන ලයින් එකක් මේක. එතුමාව ඉලක්ක කරගෙන මේ කරන ක්‍රියාදාමය ගැන අපිට ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. මඩ ගන්න නෙවෙයි යදන්නේ මරන්න හදන්නේ. මේ ඔබතුමා නම් කරගන්න. මේවා ඉතින් සාමාන්‍ය හිස්ටරි කියලා ඔව් ඕවා ඉතින් ඉන්න කාලේ හරි මැරිච්ච කාලේ හරි ඕවා ඇත්ත නැත්te එළියට එයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වැනි භයානක පනත් හරහා ජනාධිපතිවරයා ඒකාධිපති ගමනක් යාමට සැලසුම් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැත්ති පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ සියත ටර්නින් පොයින්ට් දේශපාලන වැඩසටහනට එක්වෙමුණුයි. දැන් ගත්තත් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මොකක්ද කියන එක ගැන සංවාදී තියෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂවලට තහනම් කරයිද මාධ්‍යවලට තහනම් කරයිද මාධ්‍යවලට කතා කරන්න බැරි වෙයිද කටාරින්න බැරි වෙයිද කියලානේ තියෙන්නේ මේක සම්මත වුණාට පස්සේ මේක සම්මත වුණොම අපේ රටේ හාමුදුරුවන්ට මොකද වෙන්නේ අපේ ආගමික නායකයින්ට පුළුවන් ඒක කතා කරන්න. මේ පනත සම්මත වුණාන් පස්සේ වෙන්න පුළුවන් දේ මම කියන්න. මොකක් හරි දෙයක් ආණ්ඩුවට කරන්න එපා කියලා කියන්නත් බෑ. ඒකත් වැරදි. මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කියන්නත් බෑ. ඒකත් වැරදි. ආණ්ඩුවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍යම අරමුදල ඇතුළේ එයාලගේ මිත්‍රයින්ට පෙන්වන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ දීලා තියෙන එජෙන්ඩා එක අපි ක්‍රියාත්මක කරනකොට මහජන විරෝධයක් එනවනම් දේශපාලන පක්ෂ විරෝධයක් එනවනම් සමාජ විරෝධයක් එනවනම් අපිට ඒක පාලනය කරන්න තරම් බලයක් තියනවා කියලා මේ පෙන්වන්නේ. ඒක එකක් එහෙම මාධ්‍ය විදිහට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා හැම තැනකින්ම රජයේ පැත්ත වේවා විපක්ෂයේ වේවා අනාවරණය කරගන්න විද්වතුන් සම්බන්ධයෙන් එකතු කරගනිමින් අනාවරණය කිරීම සිදු කරනවා. හනායක හිමිවරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කිරීමක් සිදු කළා. පැහැදිලි ලෙස මේ බොහොම වටිනවා. නමුත් අපිට මේ අතේ ඇඟිලි ගන්නට වගේ ඉන්න කණ්ඩායම් කීපයක් තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනටවත් බය වෙලක් දන්නේ නැහැ. රටේ මේ සම්බන්ධයෙන් මට තේරෙන්නේ මට හිතෙන එක තමයි දැනටවත් බය වෙලක් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදාස්ත පනත ගැන දැන් කතා කළත් පස්සේ <laughs> මනස සම්මතුනාට පස්සේ ආයි බැක්ෆයර් වෙයි කියලා බයක් තියෙද්දන්නේ නැහැ. ඇත්තම කියන්න ඕන තරහ වුණත් සමා වෙන්න උදේශාන් මේ මිනිස්සු හුඟක් අය මේ අපේ රටේ ඉන්න සිවිල් පොරවල් කියන අය ඉන්නනේ චරිත ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ කටාරින්නේ බත් කන්නයි වාසියටයි විතරයි මම තමා වෙන්න කිව්වට මම හොඳ බෞද්ධයෙක් ආගමික නායකින්ටත් අදාළයි ඒක කටාරින්නේ බත් කන්නයි වාසියටයි විතරයි මම ඉල්ලීමක් කරන බොහොම ගෞරවනීය ඉල්ලීමක් තමන්ගේ ළඟටම තුවක්කු වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා තමන්ගේ ඉදරටම එනකම් බලන් ඉන්න එපා. අර සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් තමන්ටම කෙල වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ අනපනත් නීති රීති හදන්නේ ආදරයට නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ තනි වෙලා හුදකලා වෙලා ඉන්නේ, වියරු වැටිලා ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔහු කල්පනා කරනවා ඔහුට තියෙන මෙවලම පාර්ලිමේන්තුව විතරයි. පාර්ලිමේන්තුව තුල ඔහුට බලේ තියෙන වෙලාවේ නීති හදා ගන්න ඕන. මොකද ඔහු වියරුවෙන් ඒකාධිපති ගමනක් යන ලකලෑස්ති වෙනවා නම් අදේ වියරුවට ඕන කරන පරිසරය සකස් කරගනිමින් ඉන්නේ. ඒකේ එකක් තමයි ප්‍රතිතස්ථපනද ඔබතුමන්ලා කොතරම් අපේ වචනයකුත් සද්‍ය දැම්මත් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනයන් තුනයි තියෙන්නේ. දැන් මේක ගෙනාවොත් සමහර වෙලාවට ඒ බහුතරයත් එක්ක සම්මත වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකක්ද ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා මීට කරන්න? අපිට පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා අධිකරණයට යන්න. නමුත් ඒකේ උනත් සංශෝධනය වෙන හුඟක් දේවල් සංශෝධනය වෙන්නේ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද නැද්ද කියන එක ගැන විතරයි. ඒතකොට මහ ජනතාවත් එක්ක තමයි මේක බේරගන්න වෙන්නේ. ඒ සමස්ත දේශපාලන පරිවර්තනයක් ඇතුලේ විතරයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බ වෙන්නේ. මම අනාවැකියක් අද කියන්නම්. පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලු ගෙඩි ගානෙන් ප්‍රතිතස්තපනද පරාජය කළොත් ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන ජනතාවට හැබැයි ප්‍රතිතස්තපනද ක්‍රියාත්මක කළොත් ඒ ක්‍රියාත්මකයන් අත උස්සන හැම කෙනාම ඊළඟ මැතිවරණදී පරදිනවා. එම පුවතත් සමගින් උදෑසන පුවත් විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්.